El derrame de petróleo de BP produjo muchos efectos negativos en el Golfo de México. Los derrames de petróleo son cuando petróleo en un barco grande sale al océano. Algunos efectos de estos derrames son las muertes de las especies acuáticas por las peanas, las focas y los pieses. Estos animales mueren porque el petróleo es similar a un veneno. Todos los animales mueren en el lugar del derrame. Los derrames ocurren por un accidente en el barco y hay efectos económicos y ecológicos de los derrames de petróleo. Nosotros ayudamos a limitar los duermes de petróleo por hablar con nuestra agencia local y ofrecer nuestro tiempo a las agencias. Muchos programas como EPA y Oceana intentan promover la limpieza del agua y intentan detener los derrames de petróleo. También estos programas rescatan los animales y los vuelven al mar después de que el agua esté limpia.